Zamek w Jaworze na ulicy Zamkowej, widziany od strony targowiska. No niestety budyneczek zaniedbany. Tutaj wieża zamkowa, tutaj ktoś mieszka i być może słychać jakąś muzyczkę. Mam nadzieję, że Royality free. I jeszcze raz widok na mury zamku w Jaworze, sfilmowany 22 września 2012 roku.